тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечной надеждой согреть. поет. Все наверняка помнят и ждут день за днем, то теряя, то путая след. Я найду этот город. светит мне, что судьбою дано. Пусть об этом знать мне суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город, которого нет. जहां sun.